asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada eh, barashada cilmiga ee mobilada maanta cashirkeena waxaan ku qaadan doonaa eh, sida sawiraada qorxsan karto marka kusoo dhawaada janalkeena ifam ee barashada cilmiga ee mobilada maanta cashirkeena hadda ayaan gudagalaynaa kusoo dhawaada guud waxaa soo furanaysaa wax la yiraahdo aptoid abtod wuxuu kuu fududanaya inaad waxaad aad sameysan karto wax walba aad kusoo degsan karto marka barnaamijkaas aptod ayaan kasoo dhex degsiina hadaa play storeka kusoo degsan karta playstoreka kuu culisleenaya marka aptod aan ku dhufano marka aptod ku dhufano meesha kore ayaan waxaan ku qoreynaa boto boto lab boto lab bero la dhufo marka ku imaado Buruuga waa qalad ku laba boqolkiiba bis ku qor. Markaad ku qorto midkaan lixaad u ku qoran boqolkiiba picture ku Install ayaa halkaan ka leedahay iyo shuruudaha uu ku keena dhan waan raacaysaa marka aniga waxaan leenaanay waan soo laabanayna markuu down aa dhaaday meeshaasi gudad botolabkeenaan soo furanaynaa markaani tusay sawir aan galarytech haa sawirkan oo kale waa aniga walaalkay aan sameeyey sawirkan oo kale waa fududahay haddoo kale adiga sawir iska qaadaysay for example sawirkan oo kale fiiriya sawirkan ayaan wax badan ayaan u isticmaali karnaa noola socda marka marka waxaad soo furanaysaa botol hubkaaga botol soo furto waa keena intaanoo dhan ayaad samayn kartaa soo labo talaabooyin dhac factomatic waa kan aniga kana hore u isticmaalay fiiriya hadda marka gallery tech sawirkaan rabna soo qaado khlaaslig okay dheh anaa isku qofkaan isku bedelna marka soo laabo waa ka sawirkii siisaa qof gaarta iska dhigi kartaa haddii qofkan ay gabar tahay adaa iska dhigi kartid sawirkii yaan isticmaalayna markaanisaad ujeedaan barshashinaynu lewnow garawakane markaasaad ujeedaan waxa dhan waa dabayn kartaa haday fudutahay marka waa kane waxaanoo dhan iska dhigi kartaa intaanoo dhan ku bedeli kartaa marka cashirkan waxaan u maleynayaa ka hesheen waana mahadsantihiin intaani in kalaan wada kulmi doonaa mac salaamo kheer ayayna jiraa dabdaan helon subscribe like and share